Euphoria. 어, 뭔가? هاي ارمي اهلا بكم في قناتنا النهارده حضرت لكم مش عارفه استنوا اشوف كام خبر تسع اخبار مهمين جدا خلاصه الاخبار بتاعت الاسبوع ده اللي تخص BTS أتمنى تستمتعوا بالأخبار ولو عجبتكم الأخبار ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو الخبر الأول إن تم إعفاء بنتين من التجنيد بشكل رسمي بسبب إنهم أخذوا جائزة الاستحقاق الثقافي وبعد ست شهور من الآن هيتم تأجيل بنتين من الخدمة العسكرية رسميا ومش عارفين إذا كانوا هيأجلوها لأطول من كده أو مش عارفة إيه اللي هيحصل بس أول ما نعرف هنقولكم الأخبار الخبر التاني قام الارمي بالاحتفال بعيد ميلاد تاي وهذا مشاريع ال ARMY لعيد ميلاد تاي ال ARMY الفيتنامي قاموا بالتبرع للأيتام والمحتاجين ومنح دراسية وألف تمانية هاتف وقاموا بالتبرع بمبلغ كبير لرعاية الأيتام والمحتاجين وقام ال ARMY العالمي بالتبرع للاجئين السوريين تحت اسم دفء الشتاء في سوريا وال ARMY الفلبيني قاموا بالتبرع لستة وعشرين جمعية خيرية تحت اسم تاي يونغ ده طبعا غير اللوحات الإعلانية اللي بالمترو والشوارع والمولات علشان عيد ميلاد تاي والأرمي الصيني قام بإنشاء أكاديمية موسيقية تحت اسم تاي الثالث جونجوك تألق في الأخبار اليابان لما قامت شركة Dicon بنشر مجلة الخاصة به بجونجوك وأصبحت الأكثر مبيعا وأغنية Your Eyes Tale باكت 17 أسبوع في المخطط Billboard اليابان بعد أن نشرت مجلة Dicon اليابانية مجلة الأعضاء جونجوك تصدر عناوين الأخبار والمجلة الخاصة به الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية الآن لكن بعد أن نشر النسخة التاي تصدر رقم واحد في جميع المخططات وتغلب على جونجوك في الحالتين احنا المستفيدين إذا كان جونجوك ولا تاي مش مهم <laughs> الأمر الرابع أن تم إهداء آر إم جائزة لتبرع ب 100 مليون وون كوري للمتحف الوطني خامس قام ال ARMY بنشر هاشتاج على التويتر بعنوان أرجوكم اغلقوا النادي الرياضي اللي هو الجيم بعد إن شاهدوا صورة تاي هذه هي الصورة طبعا عضلاته كانت باينة عشان كده الأرمو الأرمي رفعوا الهاشتاج ده بيهزروا طبعا خلال تصوير إعلان Dispatch. وهذه الصورة من إعلان Dispatch. السادس إن جونجوك فاز بلقب الرجل الأكثر إثارة في عام 2020 مع 14 مليون صوت سابع إن مدينة جوانجو قامت بعمل تمثال Hope World لتكريم J-Hope وأيضا مدينة جوانجو مش عارفة اسمها ايه بصراحة قوي هي مدينة رأس J-Hope قاموا بنحت هذا التمثال لتكريم J-Hope للحصول على المركز الأول في Billboard Hot 1 الخبر الثامن إن J-Hope قام بالتبرع لرعاية الأطفال المعاقين قام جيمن وال ARMY كوري بالتبرع ب120 مليون وون كوري وقام جيمن بالتبرع لإهداء الطلاب منحة دراسية ليساعد الطلاب في مدرسة الفنون طبعا جيمن على طول بيتبرع واتبرع بحاجات كتير جدا طبعا لازم نشكر جيمن ونكون فخورين بيه الخبر التاسع ان شوجا عاد للعمل رسميا بعد اجازته بعد الاجازه الطويله الذي اخذها بسبب العمليه لكم الفيديو ارمي لا تنسوا الاشتراك في القناة وشكرا جدا على المشاهدة وان اكملتم الفيديو للاخر اكتبولي في التعليق علشان ده بجد هيشجعني